saluto dal cio, jeni vo dia via dio. Kai ho dio mi estes ci tie con chak. Uh, Kiel vi povis vidi, ni, ni ambau tre bello spektai, ni ai haro estes a bone brositei, kai... Mi per la tago. Ah, yes. <laughs> kai a uh, facte, kia ni vecigis, ni rimaricis calcain stranga in afero in a nia chambro. Chuck, ciu vi vols presenti ilen? Yes, do a uh, citiu chambro um, donas al vi calcain uh, brosoin, Do, eble vi vols brosi vi in haro in nun? Certo, certo. <laughs> Ah, Kai, compreneble, por la insectoi. Kai, ah, facte... Ni es si es qui ili, cioè ili es in la Corea. Ie, ie, compreneble. <laughs> Ili ist das ah, estes computilo ci tie, se vi desiras usi computilon. Sed la plei accia afero estis ke hiera un nocte, ciam ni revenis, ni estis ege lazai, ni voles endormigi, sed estes problemo ni ne povis malŝalti la lampojn la e simple ne funkcias la butonoj estas tie kaj ni devas telefoni al la servisto ĉi tie kaj li li simple konsilis a vi shanju chambron <laughs> do ti devs bo vi chian el ameso del nokto se ne esha vas tele por ye um, ye kai ni uzas chition por la lampoi kai kill effect ji ji shaina sal mik vas au chitio es es por ni giganta televidilo kai nun mi devs trovi mi an don do fek shaina ke pro la var mezo hodia pluvegas a ah, bone Do ni gius al venis al domo kiu esos plei proxima al universitato ca ni rencontigis cun grupo de japane esperantistoi ca ah, facte ni rencontis am du el ili ah, jam en la stati domo apud nia hotelo Do mi esos ce la elireio de la stazi domo citie kai chak just monte de san michi ti un giganta no rubando un citie do mi kai chak volas manji eh, ant ni commences la congresso kai ni decides ke ni volas manji la lokan version de mcdonalds <laughs> <laughs> Ĉar ni vidis aliajn butikojn kaj ni ni ne havas multe da tempo kaj ni ne vere volas eh, eniri, eliri, eniri, eliri trovante manĝaĵon, do ni simple venis ĉi tien. Ja multaj lokoj simple ne parolas angle. Yes, tio estas alia problemo. Do ni finfine alvenis al la kongresejo kaj eble vi povas vidi, sed pluvis tio multe ke miaj vestaĵoj kaj ŝuoj estas tute malsekaj. Fek al tio. Da, saluton de nove! Le, vi shainas a sekvi men cien? Yes, but Domi <laughs> Do, mi supposes ke ni devas idi al Obama Hall. Ni idu antauan! Saluton! Saluton! Saluton! Ha, fek, do tio esas la congreseio. Dio mia! Tro multe da frenezuloi. Do, Chuck, mi volas ke vi desautu de citie tien kai mi filmos. Mi do sami ami Ah, rigardu ĉi tion, ĉi tio estas am ek mi eĉ ne povas priskribi ĝin. Do ĉaksi das tie Robin tie la homo el la Novzelando. <laughs> Saluton de nova vidu. Kai nun mi volas eh, io esplori kai a eh, Montri la Locon. Kiel vi povas vidi ĉi tiu loko komencas a eh, de Hazarda Esperantistoj. Saluton. Saluton. Kiel vi? Bone. Ci vi vols dire io al mio spettacolo? Ah, uh, dipende as qui as Ah, uh, tre char my car e la mondo. Char my car e Saluto in el el Seulo. Yes. Do danko pro tio. <laughs> Tio veri shine la play giganta esperanto flago qui mi vidis en mia vivo. Mi ne en la homo en qui porti a <laughs> politi citi un Kai nun mi vols tre secrete ideal la chefa tablo kai filmi ci on tie. mia amico i just proponis che mi uh, uso la camera on tiel mi estas in Star Trek so mi povas vidi nenion oh. do mi kai Robin devas idi al fronto de ci tiu chambro char ni saluti de niai landoi To mi nun sidas in la seggio kiu estas por mia lando kai shainas che tre baldo la congresso ufficiale comencijos est tre re imponem momento. Vi habis unu frason por honorigi vien landon. Cui vi est preta? Yes. Mi presentas biografio de Joel Kralov. Australio. Yes. Richard. Arthur. Yep. Saluton al cioi nome de la Australia Esperanto Asocio kaj la Nord Sud Kimria Esperanto Federacio mi deziras grandan sukceson al ĉi tiu kongreso kaj mi ĝojas ke mi finfine trovis vin ĉiujn. kai nun ni ci u de vas kanti la sta nim non de esperanto ĉu ne ĉar ĉu vi havas vian kantan voĉon ĉu ĝi estas preta Venus nova sento tra la mondo iras forta voco en rico e per tutti la vento nun te loco flucu ci a loco e andavo a san fa gilao oman tiras das famalia doni nun esos y el fino de la solena malfermo a uh, kai nun mi kai chak ni alidos por manji con alia esprantisto por discuti prelegon pri conversato chu ne pone Do ni ĉiuj nun estas en barata restoracio kaj simple atendas nian manĝaĵon kai chak chu vi volas um, io prescribi via novan teon chu gi esas bona gi esas malsama malsama Parte <laughs> la calnero ne povis uh, esprimi angle pri um, kiel gi de alia teo, do. Gai, li simple diris angle kio. It's different. <laughs> Kai mi havas a uh, mango lassi. Mi ec ne sias kiel diri lassi en Esperanto. Lassio. Lassio. lassio. Mi havas mango lassiol. Do vi trinkas gin kun mi, jen venas la manjajo. Kai la eilo esas ci tie? Oh, vidu, i vo dia capsicoi per vi. No, fec! ne, ne. Do ni estas je la fino de la tago por mi kaj Chuck. Fakte ni denove estas nia hotelo. Um, aliai esperantistoi ancorau estos ce la Universala Congreso, sed uh, principe ocasas um, comitatae considui, cae tiel plu, uh, cae mi havas multe da laboro, cae rigardu ci tion! <laughs> mi cae ciac, facte, mi, mi devas montri al vi. Ni jus accetis uh, multe da mangiajo in dolciajo in eh, de um, opportuna boutique citie do ni vos montri tion ki on ni accetis do vi jus vidis cition a uh, eh, esas uh, eh, interesa mixage mi supposas a uh, ka ki tio es glas es a um, mi ne niam vidis cition in mia vivo tio es masinda Da <laughs> fatto tio es es pre tre cutima usona afero. Ah, ok, bone. Cheddar cheese cracker. Yeah. Okay. Sed ci tio eses ege stranga, <laughs> vasib, vasabio. Ciam mi diru prezzo? Prezzo? Yeah. Yeah, you just said it oh. prezzo. Oh, ege, okay. bone, bone. Cae ah, mi mine vidis ci tio in Australia dum jaroi. Do mi tre gioes vidi tion, cer mi credes la lastum foion mi vidis estis in mia infanezzo. Cae mi, mi, ne, oni ne vid, tion in Europa, do mi, simple dius. Ah, mi volas cheetos! tios. Yeah. Cae <laughs> ancao estas kinder? um, dum multa iaroi mi ne ved, ah, vidis chition in Australio. Sama afero okazis mm. en Usono. Mi povintus porti de Germania, ma se mi si <laughs> kai ni havas chition in australio sed mi kutime ne acetas gin al la edzino plendus sed nun tempe ni havas du <laughs> no per al edzino do se vi shatis chition filmeton vi o istias kion vi devas fari shatu gin diskonigu gin abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis kai mi vidos vin ci o en el veronta filmo kai se vi ne esos i mangigos al vi vasabia in brezzoin <laughs> Rigardu citium frenesajon. Just do it! Kai kiel, ciam mi vols danki miain in per Patreon. Donatsu dolaron monate, por certigi la estonton de citiu tiu canalo. Miei gis nunai donatantoi estas... Sarah, Joe, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.